ungkapkan itu kan dia benar-benar ngerasa udah ngerasa bahwa Gaston itu memang udah baik udah kayak anaknya gitu jadi dan aku tuh karena kita kan uh, aku punya adik Erik dia meninggal juga Mel dia meninggal uh, malpraktik dia meninggal jadi aku ngerasa apa apa ngelihat kayak Gaston ini kayak Erik gitu jadi bagian di, udah kayak anggap anaknya jadi aku melihat oh mungkin papa lihat Gaston tuh udah kayak Erik jadi ini memang udah udah dia udah klik sama Gaston aku bilang iya pak besok Gaston sampai uh, dari Argentina. Nanti uh, eh, Yuli langsung bawa Gaston ke rumah sakit. Papa tunggu di sini. Pokoknya jangan jangan bandel papa. Papa di aja. Papa nanti kalau ada papa papa telepon Yuli ya, Pak. Bilang, "Iya, Yul, Papa, Yuli harus pulang. Yuli kerja dulu." Terus pada saat itu besoknya aku datang sama Gaston. Tapi nafasnya udah udah mulai nggak baik gitu nafasnya udah mulai aneh tapi pas itu itu udah dalam keadaan koma dalam keadaan koma dan walaupun Jupe mungkin berat untuk melepaskan uh, kepergian ayahnya tapi Jupe harus bersyukur karena apa? Karena banyak orang yang sebetulnya tidak punya kesempatan untuk bisa menghabiskan bahkan detik-detik terakhir ya. bersama dengan uh, kepergian sang ayah. Tapi Jupe diberikan oleh Tuhan kesempatan bahkan beberapa tahun terakhir ini Jupe justru diberikan panggilan sama Tuhan untuk bisa mendekatkan diri sama sang ayah. Bahkan Gaston pun disayang ngobrol iya. seperti keluarga iya, sendiri. sendiri. Jadi memang pasti akan meyakinkan sekali karena beberapa hari sebelum Jupe dan Gaston ini melakukan resepsi pernikahan, sang ayah justru Tuhan punya berkehendak lain. Iya. Sang ayah justru tidak bisa menggunakan jas yang sudah disiapkan, berdiri bersama dengan kalian. Tapi satu hal yang kita yakin dengan pasti bahwa walaupun Papa almarhum nanti nggak bisa datang di acara itu, tapi eh, Papa pasti melihat dengan penuh kebanggaan sama kalian berdua Amin. dari surga sana. Ya. Amin. Ya? Amin. Nanti kita balik lagi ke obrol tetap dicampur-campur.